el profesor quiere utilizar el teléfono móvil en clase con los alumnos, nos lo comunica y el alumno puede utilizar el teléfono móvil para una tarea concreta. La utiliza y ya está. Está prohibido utilizarlo de forma libre, yo creo que por dos razones. Una, por las distracciones, porque los móviles que tienen los niños ya pues tienen conexión a internet, están todo el día metidos en el 20, mandando mensajes, y otra porque atenta contra la integridad de las personas, porque se utiliza el móvil para hacer fotografías, para hacer grabaciones de vídeos de profesores, de otros compañeros, en el servicio, y nosotros tenemos que, velar por la integridad de, nuestro alumnado, que son menores de edad. De hecho, cuando nosotros publicamos una foto de los alumnos, hemos pedido previamente autorización a los padres para poder publicar esa foto. Son menores de edad y no podemos consentir que, haya, que se estén haciendo fotos por ahí que después cuelgan en, internet y que pueden estar pues expuestos a... Incluso etiquetándola con el nombre y otros datos personales. ¿Habría alguna manera de enseñarles a usarlo correctamente, pregunto, ¿eh? yo me estoy poniendo de abogado del diablo. Por eso, por eso he dicho antes que hacia la salvedad de que si un profesor quería utilizarlo para una tarea concreta, sí se podía hacer. Es decir, si hay un profesor que considera que es bueno utilizar el móvil, pues, pues porque vaya a hacer, por ejemplo, en jardinería, en el PCP de jardinería hacen un blog y suben al blog fotografías de los de las plantas que ellos, que ellos cultivan, entonces sí, pues se utiliza, se sube y tal, pero no de forma indiscriminada. Y, y, no solo eso, eh, nosotros también en nuestra propia materia, cuando hemos hecho un viaje en las rutas literarias que promueve la Junta de Extremadura a la Vera, pues teníamos actividades con el móvil o con la grabadora para que ellos grabaran, hicieran fotos de la gente recitando un romance y ese material lo mm. guardaban, o sea, para esa actividad nosotros les hemos pedido que lleven ese material, pero estás diciéndole cómo usarlo y que es algo que te sirve, no es un enredo que yo traiga, porque si el móvil y no la videoconsola enseñándole a utilizarlo, bueno, pues si el profesor de informática cree que debe traer la videoconsola, que la traigan, pero no porque sí.